Kola Zubaiti wis dawuh sapa Syekh Zubaiti. Fa masyahidalan ora nekseni <clears throat> lahum maring kabeh bil kelawan iman il opo ilabadi bakti wasfir rodo rido kejopo sakwise nyipati rido Wakadalikalan koyo kaya mengkono kang tinutur ja'ala wis ndadekake sapa Luqmanul Hakimu. Syekh Luqman Hakim. Arido ut e eh, arido ing rido. Dateake min syartil imani saking syarate iman. Layas luhu ora bagus. Apa iman ilabi kejaba kelawan rido. Fakola mengko dawuh sapa Luqman Hakim. fi wasiati dalam wasiati Luqman Hakim ikulil imani ketetep kedui iman arbaatu arkanin papat piro-piro rukun layas luhu ora bagus opo iman illa bihinna kejopo kelawan arbaatu arkan kama layas luhu kaya ora bagus Opo jasad jasad ila bilyadaini yadaini kejaba kelawan nganggo tangan loro wari jelaini lan sikil loro Zakaro nutur sopo Lukman Hakim minha sangking setengah sangking arkan arbaatu arkan Arido ing rido bikot bikot rilahi kelawan pestine Allah Ta'ala. Wakola sallallahu alaihi wasallam idza kana nalika ana apa yaumul kiamati dino kiamat ambata mengko nyukulake sapa Allahul Allah lito ifatin maring golongan min umati saking umat ingsun ajeni hatan ing wulu ing suwiwi ya yeah, ajeni han suwiwi fayatiruna mengko padha mabur kabeh min kuburihim sangking pira-pira kuburane kabeh ilal jinani maring pira-pira swarga yasrohuna mongko padha enak-enakan kabeh padha longgar kabeh pian dalam swarga wayatana amunalan lan padha enak-enakan kabeh pian dalam swarga kaifa kaya apa sya'u karep kabeh fatakulu mongko dawuh lahum maring kabeh sapa al malaikatu malaikat Hal ro'aitum ana ta weru sira al-hisaba ing hisab fayaquluna mongko padha ngucap kabeh maro'aina ora weru sapa kita hisaban ing hisab fataqulu mongko dawuh sapa malaikat lahu maring kabeh hal jazatum niku jaza niku bina nakis enten alife winking niku dibuat krono kepanggih domir rafa mutaharek jadi nganggip kebuangi huruf ilat rupani alif ya maka bacane hal jazatum ya onoto melaku <clears throat> sirokabeh asyuroto ing bot maknanya jaza niku melaku kadang jaza maknanya piwal Piwalis. Faya kuluna mongko padha ngucap kabeh maro aina ora weruh sapa kita siraton ing wat patakulu mongko ngucap sapa malaikat lahumaring maring kabeh hal raaitum ana ta weruh sira kabeh jahannam ing neraka jahanam. faya kuluna mongko padha ngucap kabeh maro aina ora weruh sapa kita syai'an ing apa-apa patakulu mongko ngucap sapa malaikat tu malaikat iku min ummatin saking umat man sopo antum utawi sira kabeh jadi min ummati man ngono ya iku saking umate sopo antum utawi sira kabeh fayaquluna mengko padha ngucap kabeh yaiku min ummati Muhammadin saking umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatakulu mengko ngucap sapa malaikat nasat nakum napa nasidah napa nasidah kena diwaca sine kok disebut kasrah kena nasid nasid nakum nasat nakum kena napa maknane sapa sing iso hmm apa dek Semarang ono grup sing jenenge nasidaria ngono apa jenenge <laughs> apa nasid nasid niku biasane Nyanyi nasid. Ya udah dimaknani nasid itu kok maknani nyanyi. Masa malaikat nyanyi sopo ingsun ing siro kabeh Allah ing Allah. nasyid nasyid Nunin nun asli sanes nun nun anu lho nggih niki. Sanes nun fi'il nun huruf mudhara'ah. Niku nune nun syindal. <clears throat> nasid nakum matur sapa ingsun ing madulake sapa ingsun ing sira kabeh atau matur ingsun ing sira kabeh Allah ing Gusti Allah Hadisuna mongko tadi jawabe Hadisuna mongko nyeritakno sira kabeh niku fiil amar hadisuna nggih hadisuna niku enek jamak ngangge ngawu hadisu nyeritakno sira kabeh na ing ing ingsun ing kita malake malaikat ma ing apa oh, niki apa kanat ana akmalukum pira-pira amal ira kabeh di dunia ing dalem kuluna mongkol matur kabeh yaiku khislatani rong perkara kanata ono karuni iku fina ing dalem kita kanata ono pokhislatani iku fina ing dalem kita Fabalagna mongko tumeka sapa kita hadhil manzilata ing iki panggonan bi fadli rahmatillah kelawan fadole kautamane rahmati kawelasane Allah Faya Fayakuluna mongko padha ngucap kabeh Wamalan malan ing apa huma karuni. Wamalan malan umlan iku apa huma Faya Fayakuluna padha matur kabeh kuna ana kita ida khalauna nalika sepi sopo kita iku nastahi isin kita anak sihi ini kene anak siahu anak sihi kene yen maksiat sapa kita ing ing Allah wanardolan rido sapa kita pilyasiri kelawan sitik mimma sangking barang sama kang bagi sapa pangeran lan maring kita fatakulu mongko ngucap sapa al malaikat tu malaikat Yahiku haiku ngahai lakum kedue sira apa hadza iki apa yuhaku den lakum kete apa hada iki <clears throat> ha ini Sebaidi ini dawuh Fama syahidalahum bil iman Orang itu tidak bermusyahadah uh, Dengan iman Jadi imannya itu langsung dia itu menyaksikan ya melihat mengetahui ini syahid dengan i iman. Iman, iman apa? Tahu persis bermusyahadat Dia iman kepada Allah, tapi dia bermusyahadat dengan Allah nggak cuma dia itu e, ngaku-ngaku uh, saya iman kepada Allah, tapi dia nggak nggak tahu siapa Allah sebenarnya itu enggak. Dia tahu Allah sebenarnya. Ini namanya bermusyahadah bil imani. Nah, ini tapi ila ba'da wasfi ridho. Tapi kecuali sesudah mensifati ridho. Jadi maka orang tauhid itu biasanya kan ridho terus nang Allah. Mis ridho. Apapun keputusan Allah itu ridho. Ay. Dia itu malah-malah nggak -malah butuh Wa Wakadhalika ja'ala lukmanul hakim. Demikian Lukman Hakim ini menjadikan ridho itu ada sebagian syaratnya iman. Maka layasluhu ilabihi. Iman itu nggak jadi baik kecuali dengan ridho. Fakola fi wasiati. Bahkan Lukman Hakim itu berkata di dalam wasiatnya. Iman itu punya empat rukun. Iman itu punya empat ru, rukun. Layasluhu ilabihina nggak bagus iman itu kecuali dengan empat rukun tadi. Seperti apa itu jasad nggak bagus kecuali dengan ta kedua tangan dan kedua ka kaki. Kira tangannya potol, kile potol, piye gue Lah rapi e. ya, ya rapi ya. itu kayak iku iman. Jadi harus ada dua kaki, dua ta tangan. Zakaro minha. Kemudian Lukman Hakim ini menyebutkan empat rukun itu adalah arido. Jadi nyebut sebagian dari empat rukun itu adalah disebut adalah ridho biqadrillah dengan putusan al Allah dengan takdir Allah. Bahkan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dawu idakana yaumul kiamat tatkala hari kiamat anbatallahu li min ummati ajnihatan. Jadi Allah itu menumbuhkan sayap dari umatku golongan dari golongan dari umatku itu ditumbukan sayap nembur ini koyo dek ini gambar dek ini tipi-tipi lo ngono sayape ngono nembur ini kekeri lah fayatiruna min kuburihim ilal jinan maka mereka itu berterbangan dari kuburan kuburan mereka menuju ke surga muapur kape pur kaya laron metu brundul langsung muapur pur pur pur pur, pur. Jadi kemudian yasrohuna fiha mereka ini bahkan seenaknya di dalam surga ini enak-enakan di dalam surga kaifa sya'u semiturut kehendak mereka bahkan ada malaikat ini yang tanya pada mereka hal ra'aitumul hisab apa kamu tadi melihat hisab orang-orang pada dihisab kata <clears throat> mereka jawab maro'aina hisaban. Kami nggak tahu itu hisab, apa itu hisab. Fatakulu malaikat lagi dawuh, hal jazatum musirat. Apa kamu tadi melewati apa itu sirotol mustaqim? Apa itu namanya sirot itu adalah apa itu dan jembatan ah, jembatan sirot katanya yang lurus fayakulu nama maro'aina sirot kami nggak melihat jembatan katanya. Fatakulu lahum hal ra'aitum jahanam? Apa kamu itu tadi melihat neraka jahanam? Fayakuluna ma syai. Kami nggak melihat apa-apa. Jadi dari ini langsung surga. <laughs> Ngono lho, iku mangko. Bahkan fatakulu lahum hal jazatum eh fayakuluna ma syai'an. Fatakul malaikat min umatiman antum? Kamu dari umatnya Nabi siapa katanya? Wah, Jawabnya, kami min umat Muhammad, kami umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya malaikat dawuh begini. <clears throat> Nasyidnakumullah hadithuna maka nat a'malukum fit dunya. Wah kami akan matur kepada Allah katanya. Hat, makanya kamu ceritakan kepada kami. Apa yang menjadi amal kamu di dunia. Apa yang menjadi andalanan kamu di dunia. Wah iki di ditakoni karo malaikat. Oh, apa sih kon ngamal opo oh, kok sampe kon iku duwe keistimewaan gak roh neraka, gak roh hisab, gak roh siratal mustaqim. Langsung kon mabur teko kuburan, langsung sur surga. Wah, iki akhirnya mereka ini menjawab khoslatani kana tafiha. Ada dua perkara yang selalu ada di dalam kami. <clears throat> Fabalagna hadil manzilata bi fadli rahmatillah. Tapi kami sampai di tempat ini nih karena apa itu ke, keistimewaan fadl dari rahmatnya Allah katanya. Akhirnya malaikat matur, "Wa ma huwa apa yang kata, kamu dua dua perkara tadi?" Mereka menjawab, "Kuna idza khalaina nastahyi an Kami tatkala di dalam tempat yang sepi, kami itu malu apabila saya berbuat maksiat kepada Allah. Kira-kira sama lah ono sepi kan, ono kancaning ono kira ya apa. Itu ingatnya maksiat dari ting hati nganan kiri, ono tonggoku apa kan ono lanang melebu nang komplek langsung pung <laughs> ora. Oh ono langsung melebu. Iya kan? Ola ono wah temen <laughs> ono ya. Subhanallah. Ono wong model kaya ono iku anu Jadi kalau di tempat sepi dia itu malu, nggak sampai bermaksiat kepada Allah. Apa mana ini di tempat sepi logikanya. Apalagi sampai di tempat ra rame, mau sepi yang mau maksiat apa mana ra rame. Ojo kok di pelintir-pelintir. Ya, mulai rame maksiat, kapan sepi, ora ngono. Salah kon pemahamanmu. Iya kan? Maka Makanya ngaji tasawuf kudu ana gurune ngene iki. Nah, terus <clears throat> wanardo bil yasir mimma kosamalana. Eh, mimma kusima atau lek kosama itu fiilnya Allah, lek kusima itu dibagi opo malana maring kita. Jadi kami kami ridho sedikit yang dibagikan Allah pada kami. Lu ini rido Kadang-kadang kan ngersulo sih. Ngersulo mbak Ngersulo. Orang ridho. makanya ini lagi kapanan, aku kudu ridho kudu ridho menuluh jadi apa yang diberikan oleh Allah itu ridho